sopan dan santun ini bukan nanti kita orang calon toh, Mbak Saudara. Yang namanya manusia ya harus berperilaku sopan dan santun terhadap satu dengan yang lainnya. Tapi ya, salam aku dapat lima menit Pak. Terus aku dapat lagi saat ini eh, dengan judul sopan dan santun sebagai seorang calon pemimpin di 2024 dan seterusnya. Bapak Saudara. <laughs> Sopan dan santun ini bukan nanti kita orang calon toh, buat Saudara. Yang namanya manusia ya harus berperilaku sopan dan santun terhadap satu dengan yang lainnya. Makanya di sana harus ada jujur, tidak pembohong, apalagi ini. Yeah. <laughs> Kriteria yang pertama toh itu buat Saudara. Nah, <laughs> kalau begitu juga jangan arogan, jangan suka intimidasi orang, apalagi sewenang-wenang dan suka menyakiti orang lain. Aduh, kasihan Mas Saudara. Calon pemimpin no. Iya. kalau punya perilaku seperti ini, jaminan setelah jadi. Dia sewenang-wenang, dia akan bikin dia kelakuan semau-mau dia. Ini bahaya Mas Saudara. <laughs> Karena itu memenuhi pesan lalu Bapak kasih ingat dan orang semua. Perhatikan, cari informasi baik-baik, calon-calon pemimpin ke depan itu dong pefail itu. Ipa tetap terus kasih ingat supaya jangan salah toh Mas Saudara. <laughs> sopan dan santun itu kita orang yang melekat di dalam kita kehidupan sebagai orang Indonesia bangsa ini yang sejak orang nenek moyang ada di bumi Indonesia ini bahkan kita orang di daerah Almahera ini meloku kira pada umumnya perilaku sopan dan santun itu sudah membudaya dan itu etika yang harus orang pegang teguh-teguh bayangkan kalau kita orang berhadapan dengan orang yang tidak sopan, tidak santun tidak beretika Ya, DPK sana sadik itu tidak bermoral. <laughs> kok kalau orang pemimpin kong tidak sopan, tidak santun, tidak bermoral, tidak beretika, itu kira-kira bagaimana mas Saudara? <laughs> Aduh, tampung Dia akan warmus buat orang semua. <laughs> kalau dia sejati, Sebelum dia jadi, tentu dia manis-manis toh. Dia akan kasih tunjuk. Dia baik-baik semua. Tidak ada yang pahit-pahit. Jadi, baru kita orang mulai lihat. Kita orang mulai tahu. Waduh, gawat ini mau apa lagi so jadi nasi sejadi bubur orang bilang <laughs> tidak mungkin kita orang batal orang pe eh, apa kepemimpinan yang so terpilih makanya apa saudara yang sejati sejadi ini pemimpin bagus tentara bagus itu kita orang sendiri pak saudara masyarakat jiwa diri terutama <laughs> karena itu yang mama sudah bilang itu cari tahu betul cari informasi file atau kalau setahu terpengaruh dengan 20 ribu, 50 ribu, 100 ribu, 200 ribu, dan seterusnya yang money politik itu. Kalau itu semua bisa terpengaruh, Pak Saudara, kum harus pilih karena semua lu hati. <laughs> Sudah paling 20 ribu, kum kasihan tak pilih, eh pilih saja kalau begitu. Apalagi 50, 100 ribu, 200 ribu. Biar saya tahu calon ini bagus, file yang eh, yang tanah memenuhi kriteria itu, tapi apa boleh buat so tadi 50 ribu 50 ribu 100 ribu 200 ribu itu jadi dengan sangat terpaksa coblos saja nah jadi akhir kemarin itu tidak sopan dan tidak santun yang mungkin kalau tidak sopan dan tidak santun itu kira-kira bagaimana bersaudara <laughs> ya dia penyata ke bawah nanti itu korupsi polusi nepotisme itu so pasti mereka so bilang toh karena emang DP file karena sopan karena santun tidak beretika. belum ada yang moral baik, nanti terada. Makanya, sebelum kita orang salah pilih, cari tahu baik-baik. Nah, Ipa kasih ingat terus ini, karena memang rawan, Pak Saudara. Calon-calon yang tidak sopan, tidak santun, seperti itu, ya biasanya dong kita bui masyarakat dengan dong janji-janji manis, dorang be, eh, apa namanya kebaikan hati ya 20 ribu, 50 ribu, 100 ribu yang nanti DP waktu mau baca calon baru dong kasih nah, ini dong memang menutupi supaya kita jangan berpikir lagi dengan itu DP tarapai tarapai. hei saudara 20 ribu, 50 ribu, 100 ribu kong 200 ribu karena ada urusan dengan kelakuan tarapai, karena ada urusan dengan tara sopan dan, eh, dan tidak santun karena beretika ada bermoral yang penting saudara aduh masyarakat mau ini kalau seperti ini mama ipa minta ampun <laughs> tapi mama ipa percaya dia orang masih bagus-bagusan. Itu yang perlu kita lakukan. Maka kasih kali sehingga kali ini, saudara, nanti kita bakal dapat lagi di episode berikutnya dengan judul Taat. Begitu dulu, saudara, sampai bakal dapat.